У меня было чувство юмора. Я обменял его на чувство голода. Смейся, червь! Твои кости станут моей дорогой к славе! Я чую кровь в воздухе. все ничто! Рассыпься! Я оставлю свой след на земле! Я не чувствую боли! Победа пропитана кровью! сотру тебя в пыль! Ты справишься со мной! Смерть! Наши барабаны... поцарапаешь меня!